Merhaba, ben Promosyi şirketinin kurucu ortaklarından Profesör Doktor Semih Yılmaz. Bakteri çalışmalarına 2008 yılında başladık. Bunlar içerisinde tarımda kullanılabilecek özellikli olanlar üzerinde odaklandık. büyüme teşkil, biyoinsektisit etki ve fungusal etki gösteren bakteriler ilgili genlerinin bulundurmalarına göre binlercesinin içerisinden seçilerek detaylı çalışmalar için kullanılmaktadır. İlgili polipeptitleri üret, üretmedikleri özellikle araştırılmakta ve etkili olup az üretim sağlayanlar indüklenerek istenen miktarda üretimle birlikte etkinliklerde rahatlıkla artırılabilmektedir. konuda çok sayıda araştırma projesi, lisansüstü proje tamamlanmış ve yeni çalışmalarda devam etmektedir. Laboratuvar çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz ürünler sera ve arazi şartlarında da denenmektedir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda elde edilen sonuçlar ve altyapı geliştirilmesi, lisansüstü doktora çalışmaları, teknolojinin desteği, TÜBİTAK ve COSGAP desteği, üniversite desteği ve özellikle de öz kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ürünlerimiz teyit edildikten sonra çalışmaların ticari ürüne dönüştürülebilmesi için 2019 yılında startup olarak Promoskip Biyoteknoloji şirketini kurduk. Şirketimiz adına bu ürünleri üretmek ve ülke tarafına kavuşturmak için patent başvurusu yaptık. Marka, lisans, tescil belgelerini aldık ve üretim lisansımızı da alarak aktif olarak ticari faaliyetlere başladık. Tarım sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmak için yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve ülkenin şartlarına uygun olarak üretebilmekteyiz. Ürünlerimiz sayesinde bitki kök gelişimi artmakta, mineral alım etkinliği artmakta ve buna bağlı olarak da etkili büyüme sağlanabilmektedir. Aynı zamanda mantar enfeksiyonları ve zararlı böceklere karşı da etkili sonuçlar alınarak bitkilerin sekonder e, büyümesi de artırılabilmektedir. Promosi şirketi kendi alanında tecrübeli bilim adamları, teknoloji uzmanları ve girişimciler tarafından kurulmuş biyoteknolojik ürünler geliştiren ve üretebilen üniversite odaklı bir oluşumdur. Biyoteknolojinin tarımda kullanımının yaygınlaştırması göz ardı edilemez bir durumdur. Bu nedenle ülkemizde kullanımı yaygınlaştırmak için büyüme ve sürdürülebilirlik amacıyla altyapının ve kalifiye çalışan sayısının artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ürün satışlarımıza başladık ve yoğun bir şekilde siparişler alıyoruz. Üretim kapasitesini de kısa bir süre içerisinde artırmak için çalışmalara başlandı. Şirketimizin paylarını siz yatırımcılara sunarak ihtiyaç duyduğumuz finansman temin etmek ve yatırımcılarımızla beraber daha hızlı ölçeklenmek asıl amacımız. İlk ürünleri gönderdiğimiz çiftçilerden pozitif geri dönüşler de artınca büyüme ve ilerleme sürecini hızlandırmak istedik. Bu yeni fonlama sisteminin şirketimizin gelişmesinde daha profesyonel bir katkı sağlayacağını gördük. Bu nedenle de destekleriniz ve ürünlerinize ortak olmanızı bekliyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir tarım için gelin sizde geleceğin biyoteknoloji şirketi ile şimdiden ortak olun.